Родился в Таганроге, Ростовской области. Я а проживал в Краснодарском крае, в Щербиновском районе. Поселок? Станица Новощербиновская. Э, семья есть? Э, нет, гражданская жена. Гражданская жена, да? Э, отец, мама? Нет, сирота. Отец умер у меня в шестнадцатом году, мать я свою не знаю. Э, бабушка меня опекала, но она умерла в 2013 году. На тебя нет. Нет. Э, контракт. Да, краткосрочный. Э, когда подписал контракт? 26 а, августа. 22, э, да? 26 августа. 26, 26 августа 22 -го года, да? А да? А когда зашел в Украину? 27 августа, да? августа. Э, откуда? Э, Свалойк. Это Харьковское направление, да? Ну, нас завезли за Изюм, я не знаю, мы ехали в Тентово. Ну, Изюм это, Изюм это, это Харьковская, Харьковская область. Да, э, да, да. да Направление, э, да, Харьковская. А должность какая? Стрелок. Доход? Да. Сколько обещаем на контракте? Мне вообще обещали то, что я не попаду туда. То есть у нас не будет э, прямых э, э, продовольствия будем доставлять и такое. То есть, вот, а получилось то, что нас э, закинули в этот ну, то есть третья линия обороны вот такое. А получилось то, что а, на Харьков направление нас там бои разбили. Вот. А как взяли плен? И когда? 9 а, нас сентября разбили. Угу. Вот, и я пошел пешком до границы. Угу. Даже до 6 декабря я шел, у меня проблема с коленом, так что особо а, быстро я не шел. Ну, с сентября по декабрь ты шел пешком? Да, да. И где взяли плен? А, Харьковской области. А где? Приблизительно где-то Шевченко там рядом. А вот, э, ну, как вот ты в форме был, шел? Нет, у меня была куртка, то есть, а, да, штаны у меня было, а, берцы у меня были, э, штаны у меня были, и под дедом китель был. А что кушал и так далее? Фасадки, что-то во воду бывало, дождь пройдет, то есть э, был бинт, Э, чтобы опять там брал это, чтобы грязь не попадала. А вот э, еще в сентябре яблоки были, то есть ага. где-то можно было какие-то ягоды. Вот. Ну, только посадках на заброшенных э, позициях где-то оставалось, там сайру найдешь, там тушенку, там паштету Вот Сухпай, да? Да, вот последний вот, где меня взяли в Харьков в плен, вот там я около месяца то есть еще только листья начали опадать, я туда я не мог обойти, там взрывали, там взрывали, то есть э, с утра до вечера было, и я не знал, куда мне пойти, то есть ни там не пройти, ни там не пройти. Вот. Там были запасы, то есть там все там оставалось, и сухпайки, и таблетки, чтобы там разжечь, то есть там и одеяло, там э, блиндаж был, там я ночевал, утром уходил э, в поле, а вечером приходил переночевать обратно. А ранение было? Нет. Нет, да. Нет, у меня травма спортивная еще с, этого, с гражданки. А, вот, и, а как вообще взяли пьян? Как вы купили что-то э, россиянин? Я и шел по дороге, это вечером как раз угу. Э, но люди то уже ездили по дрова. Вот, я понимал то, что мне там как бы в блиндаже все равно будут ходить, что там что оставалось, и вода, там, и конфеты даже, ну, все, все, что, все, что можно. А вот, и я с поля выходил вечером, то есть уже так стемнело. Вот. Ветер был, я и шел, и сзади, э, получается, микроавтобус подъехал. Ну, как газельки микроавтобус. mm Вот. А, ну, ветер как бы был, я не слышал. Вот, у меня, получается, с собой брал э, одеяло, рюкзак, то есть э, что-то покушать на день, там этот, с этим, ну, шпроты, не шпроты, uh да, вот. И вышел по дороге, то есть уже обратно в блиндаж. Вот, и сзади машины, то есть я ее не услышал Но с фонарями я и шел, вот остановился, меня спросили, «А, кто ты такой, я сказал, что <laughs> так и так. Вот, ну, сказали, проехать, ну, про, проедем со мной, вот и все. И было... Это, а а это кто было? ВСУ. ВСУ, да? ВСУ. А, а у тебя стыка с местными не было никакого за эти два месяца? Не-не-не. Я... А почему? Ты как-то ну, говорили то, что поменьше как бы общаешься ну, то есть э, с людьми. Да я и сам понимал то, что не надо мало ну, люди разные бывают, там скажут, там, не знаю. Ну, то есть, я и сторонился, да. У, у меня к чему вопрос? То есть ты понимал, что местное население россиян не хочет? И поэтому два месяца у тебя не было стыка Я понимал то, что не надо вообще как бы обращаться, потому что ну, люди бывают все разные. Может, кто-то... Нет, нет, нет, не, не, ну вот, сейчас мы типа разговариваем, да, потому что там иногда российские солдаты говорят, нет, нам там давали покушать или что-то. То есть ты осознанно не стыковался с местным населением, с украинцами, потому что понимал, что ты для них враг. Правильно я понимаю? Ну, возможно, да. Но ну, у меня в голове прям такого нету, то что э, именно поэтому не надо к ним подходить, обращаться и так далее. А, просто Э, когда идешь, да, э, границы, и я понимал то, что мне даже, ну, заходить в какие-то э, станицы, поселки и так далее, не, нету, потому что там ВСУ стоит и так далее, то, что они ездили все равно по полям и так далее. Вот, и как бы обращаться, я не знаю, кто, что это за человек будет примерно на машине, да, угу. я не знаю, может это ВСУ, а может не ВСУ, как бы я, я не подходил, даже не этот не спрашивал. А сколько на контракте обещали платить? На контракте, ну, около 140. А а это краткосрочное, Это... трехмесячное, У меня, трехмесячно, да? да? у меня просто кредиты, это, поэтому я а, пошел вот, на краткосрочное. А до этого чем занимался? работал поначалу, как 16 -го года отец умер, а месяц поработал дома на крыше и поехал в Москву. То есть э, там на стройке поработаешь, потом в магазине службы безопасности работала, но он закрылся. Вот. Э, работал в Ридс Карлтон э, в центре Москвы, это э, отель. Риц, да. да. Это сеть. Риц Карлтон. Вот, я там работал. Но так как я работал не, не то, что неофициально, а без... Как, надо книжку была предоставить, то, что ну, отучиться на это, вот, и, а, меня сократили, то есть э, с пандемией, ага. вот, людей сокращали, потому что зарплату платить как бы надо, а, вот, и оставляли, которые с этим, а, с удостоверением, ага. ну, вот. Ну и на заправке, вот, последнее время на заправке работал. Кем? Заправщик. Пистолетчик? Ну, как на заправщик, пистолетчик. А образование есть? Средне специально. А специальность какая? Наладчик аппаратного оборудования. Девушка чем занимается? Ну, гражданская жена. Девушка? Ну, она работает по сфере спорта там. Конкретнее? Э, конкретнее. Ну, она больше с бумагами возится, там, договора, вот такое вот. Сфера спорта – это какое-то госучреждение или ну, что? Ну, что-то типа того. Это где? В Москве. В Москве, да? То есть и ты, и она были на заработках, да? Ну, нет, она там живет. Она москвичка сама, да? Да. А какая средняя зарплата у тебя была в Москве? У меня? Да. Ну, я получал это 35 и минус 13 процентов, да, там 31. А, в Ридс Карлтон, да, там можно было подзаработать, но не всегда, опять же, а, там до 45 выходило. Ну, то есть средняя 30-35. Ну, я там проработал месяц, если бы не было, я бы там и остался бы и работал, да, то есть мне не надо было и контракт, да, мне просто, я же говорю, кредит, вот именно микро, микрозайм, который там проценты, да, то есть э, мне просто... А на что брал кредитом? Да, разное. За квартиру надо, за квартиру надо было заплатить. То я еще когда жил с хозяйкой, вот она болела. Uh-huh. А вот получилось то, что она не работала, то есть uh-huh. она уже не этот. Я, э, я ей этот, э, то есть помог за квартиру, она говорила то, что ее бывший муж типа отдаст мне, но так получилось то, что ни, ни денег, ничего я не увидел. В смысле хозяйка? Ты как бы дал долг хозяйке? Да, то есть я у нее... И взял кредит? Снимал я у нее, у нее комнату, угу. вот, я взял кредит, да, и за ней как бы еще плюс ухаживал. Вот. И так получилось, надо было платить за свет, и за, потому что у нее тоже там долг был. uh Мы с ней нормально, то есть общались, мы с ней на одной работе работали раньше. Вот. uh поэтому меня пригласила, говорит, вашу будешь комнату снимать, за что я нам буду поставить? Подожди, ты говоришь, что у тебя как бы гражданская жена, да? Yeah. Ты жил с хозяйкой, а, ну вы вместе жили? Мы вместе с гражданской женой не жили. Не жили? Мы просто встречались, да? Yeah. А сколько времени? Встречались? Да. Ну, около двух лет. А у нее какая зарплата? Я таким вопросом не занимался у женщины э, брать кредит. Она постарше меня, поэтому... Постарше это насколько? Можно я не буду на этот вопрос отвечать? Нет, ну, просто интерес. Ну, вы знаете, как в любви все возрасты покорны, ну, больше 40. Ей больше 40, да? Тебе сколько? А мне 27. 20. Ну, больше 40. Ну, а в А вы какое-то будущее там планировали, или это, это просто как бы э, встречание было? Да не было в голове что-то такое, но я об этом не разговаривал, просто у нас отношения были очень хорошие, мы как бы за эти времена никогда не ссорились, чем просто... Угу. Вот, и мне не хочется вот именно, как знаете, как говорится, это интимная, ну, личная жизнь. Я понимаю. Поэтому как-то не хочется это, это, это, это моя, вот именно это семейная, да. Это, я, они не хочу, то что-то мы... Ну, Хорошо. Как Когда пришла идея, типа, идти... Ну, мне контракт подписать. Из, ну, послушай, ну, то есть это, Леш, ну, это не насильно было. Ну, это понятно. Ты, ты добровольно подписал. Когда это пришла понятно. идея? Что? Какая сумма вообще по, по этим микрокредитам была? А сколько у меня кредит? Да. Ну, около у меня за 200 где-то. За 200 тысяч, да? Вот когда пришла идея, вот давай, короче, пойду подзаработаю на заработки в Украину. Ну, это было где-то, ну, в июле, в конце июля 22 года. Ну, меня начали, то, что я работал уже на заправке, а угу. тоже много дней, это 2000 в день там за сутки, то угу. есть суточный был график, особо не это. Поэтому надо было где-то и жить, и этот я э, жил у двоюродного брата. Но мы угу. с ним не очень так э, в отношениях. Ну, то есть я понимал то, что я лишний, у него своя семья, и я здесь лишний, то есть жить. Вот, и через знакомого, вот, у него там кто-то есть, он позвонил, и мне перезвонили, говорят, что ну, поедешь, то есть не будешь там никакие ни стычки, то есть боевые не действия, ничего, просто вот будешь, э, там, как, как они говорили, четвертая линия, третья линия обороны. Вот, и Получилось то, что меня вообще ну, приехали, нас закинули, то есть и сразу нас и разбомбили. То есть. А продовольствие кому-то должен был развозить э, солдатам? Ну, как бы да. Но mm-hmm. говорили то, что это а, там, вот эти сухпайки, вот это все. Вот это, Хорошо, а женщина своей это обговаривала эти вещи? Нет, я не говорил. А почему? Я, я 26-го ей позвонил, сказал, то, что ну, не хотел расстраивать. Какая э, реакция была? Как, какая может реакция? Не знаю. Понятно, то, что расстроилась и так далее. Вот. Я тоже расстроился, но уже этого. Но ну, она, ну, слушай, а она как-то финансово тебе типа, помочь не хотела? Ну, она мне помогала, но у нее тоже своя, как бы была, вот у нее тоже и ребенок, и этот э, кредит машины и так далее, то, что я как э, мужчина, мне не это, да, она мне помогала, была времена, то, что она мне очень хорошо помогала, спасибо ей за это, но как-то это уже наглость была чтобы у нее там просидеть, я там, не знаю, свыше 200 тысяч, кредиты мне никто, может, я там и э, бы взял, да, и а, кредит какой-нибудь погасил бы этот и потихоньку бы выплачивал, который, нам можно было там, а, там по 2 тысячи, да, давай там за месяц, а, а в микро надо все отдать и <laughs> с процентами еще. Хорошо, смотри, вот ты говоришь о продовольствии и так далее. Для тебя это война, вот, между Украиной и Россией? Если я знал, то, что будут боевые вот именно действия такие, я бы не, не подписал, но мне не надо. То есть я... Э, война, она вообще никому не... Слушай, э, это август месяц. Да. Полномасштабное вторжение было в феврале, 24 ну. февраля. Вот еще немного, через месяц будет год. То есть ты до августа не знал, что здесь э, война? Почему? Я знал, что здесь война и так далее. Но ну, а, а есть, а... которые, есть, которые вот понимают э, люди, которые идут именно осознанно, да, то есть они идут э, о том, то, что стрелять и так далее, и тому подобное, да, то есть... Э. Слушай, тебе 27 лет. Да. Вот раздача продовольствия на другой территории, в военной форме, это что? Ну, это, это понятно, то, что... Ну. Это что? Война. И ты зашел добровольно, осознанно, за деньги. Ну. Что делать? Ну, извините, мне не, не было уже был последний вариант. Мы э, с знакомым, который познакомились, мы хотели разорвать этот контракт. Но так мы и полковника не увидели. Э, всего лишь я прослужил сколько, 12 дней. Остальное время я и шел. Когда ты захотел разорвать контракт? Когда началось вот это все, когда мы приехали, э, начали вот эти обстрелы. Мы с, его зовут а, Василий, вот, а, мы с ним подумали, говорит, такое не надо, как пушечное мясо сюда приехали. Вот, и мы хотели, но мы подходили к капитану, но капитан нам говорил, то, что а, полковник приедет, с ними и разговаривайте. Там полковника, мы только пару раз видели, но построение один раз, и он приезжал. Все. Леш, просто, ну, объясни мне, как ты себе представлял, я, ну, не знаю, там в России это называют СВО, да? Уже говорят война, дошли к этому, да? Вот как ты себе представлял себе, ну, то, что происходит в Украине, вот, вот перед заходом в Украину? Я даже не знаю. Ну, то есть у тебя, у, тебя, у тебя просто перед глазами деньги были, которые ты должен был заработать, или как? Ну, я серьезно спрашиваю. Да нет, не в том, что прям деньги, но сюда воевать я не хотела, то есть... Э, ну, в смысле? но ну, тебя же никто не притянул. Это понятно, но я же говорю... Там, Ты телек смотришь? Конечно. Иногда, Со да, бывает. Соцсетями ну, особо я э, этот, в СМИ вот это я там не особо. Ну, а ты что думал? Ну, да. война – это когда убивают. Это понятно. Это с вообще такой, удача, что мы разговариваем, так, ты понимаешь это? С такой мыслью у меня не было, то, что приехать кого-то убивать и так далее, нет, у меня не было. У а да. тебя мысль была подзаработать, правильно я понимаю? Да, у меня просто в том, что это, это три месяца, вот контракт, думаю, как раз я закрою э, кредит и все, у меня нет. Но чтобы убивать, я говорю, приехали, и э, когда вставила вот это, как Пушкин, на мясо нас обстрелил, обстреливал? Нет. Сразу... Кто обстреливал? Ну, я не знаю, ВСУ, наверное. Прилетало у нас э, сколько, три трехсотых сразу было. И что, они плохо делали? А? а? Они плохо делали то, что тебя обстреливали? Ну, они, наверное, защищают свою страну, поэтому... А почему, наверное? Ну, защищает страну. Да, защищает. Вот я в этом ничего не спорю. Но чтобы в моей голове приехать сюда специально и воевать, и точнее убивать, у меня не было такого. Поэтому вот контракт подписываю, нам даже не говорили. Говорит, Леша, а что ты думал здесь делать? Вот как ты себе представлял? Ну, ну, ну я серьезно это спрашиваю, да? Потому что ты сидишь сейчас в плену. Mm. Ты знал, что ты идешь за бабос, раз. Ты знал, что ты будешь в форме что ты будешь часть вооруженных сил Российской Федерации, как, как заход через границу на другую, в, другую, в другую страну, на другую территорию, как ты себе представлял здесь, что будет? Я просто не понимаю. Есть люди, которые вот стоят на, просто на блокпостах да, и зарабатывают великие деньги. То есть, э, я не знаю, в моей, еще раз говорю, не было в голове то, что будет тут именно вот это э, идти... Хорошо, я понял. Я понял ваш вопрос, но а, я этого не, не хотел, чтобы я не знал, то, что <laughs> приедет и кинут, как я не знаю. Хорошо, по-другому я поставлю вопрос. Кто давал тебе право заходить в эту страну? Никто. Ты зашел? Да, я понимаю то, что я зашел. В этом и, <laughs> я и признаюсь, то, что я зашел на эту страну но не с корыстными. Смотри, ты не можешь в жизни состояться как мужчина и как человек, правильно я понимаю? Ну. Э, ну, это э, правильно я понимаю это? Но есть, говорю, трудности, которые в жизни, да, вот что-то там а, как-то пошло все с одной точки, да, там бабушка и так далее, и тому потом, то есть учиться и тому потом. То есть я даже вот а, учился, я не мог учиться, потому что мне надо было ухаживать за бабушкой, да. То есть я а, сам работал, и сам приехал, приехал в Москву, пожил месяц у брата, и этот, э, сам начал жить. То есть где-то там, где-то там, где-то там. То есть отношения с собирательно двоюродная, да, то есть э, привет, пока, как дела и все. Хорошо. Вот. Леша, почему ты решил, что можешь решать свои личные проблемы за счет другого народа и горя другого народа? Ну, не было такого, то, что за счет кого-то. Я же говорю, то, что приехать этот развозить... Леша, ты часть да. вооруженных сил РФ. Ну, приехал, да. Ты часть вооруженных сил РФ. Ну. Почему многие из вас считают, что могут решать свои какие-то финансовые, жизненные проблемы за счет другой страны и другого народа. Ну а почему я буду финансовую свою именно... Ты зашел сюда, чтобы... Я, я, под... я ж не у кого их а здесь... Леша, ты зашел решать свои личные проблемы ценой жизни и благосостояние другого народа, в данном случае украинцев. Ну, я понимаю, если я кого-то бы убивал и так далее, и э, либо там крал мародер, или как, ну, как там, да, это за счет другой. Но то, что я э, пытался заработать деньги, да, то есть э, э, Э, как нам сказали, да, вот именно э, продовольствие развозить и так далее. Я же говорю, я не знал, что будет Леша, вот именно этот. Продовольствие ты кому должен был разводить? Ну, это... Российским солдатам? Да. Правильно? Да. Российские солдаты стреляют, убивают, грабят и захватывают чужие земли. Ну, я лично этого не видел. Я даже Леша, не... еще раз вопрос. Ты где находился? Под Изюмом? Да. Показать ей по карте, сколько это границ? Показать? Покажите. Хорошо, я тебе покажу, где Изюм. Вот смотри, ты заходил через Валуйки, да? Вот граница, вот Изюм. Видишь, mm. какое расстояние до границы? Ну, нам ты заходил через Валуйки. Через Валуйки, вот... Э, вот, смотри, даже, где Изюм. Нам даже не говорили, куда мы едем. Ты, нам ты под Изюмом. Я еще раз уточняю вопрос. Свои проблемы нужно было вот здесь решать, за этой линией. Ну, ты я решил их... Поеду. Ты их... Это понятно, я, я когда приехал, я это понял. То, что свои... Вот что здесь делали солдаты Российской Федерации, которым ты планировал развозить продовольствие? Или, наверное, боевые действия. Вели боевые действия. Воевали. Воевали. Война, но она никому не нужна. Мне... Я закончу с Украиной. Они воевали с Украиной. Ты имел цель развозить продовольство россиянам, которые воевали с Украиной. Да. Ты часть этих войск. Потому что если бы не было продовольства, которое ты хотел им развозить, они бы не могли воевать и убивать. Пать изюмом не могли бы насиловать это население. Ты братские могилы видел в Изюме, какие большие? Нет, мы в Изюме не заезжали. Не видел? Я тебе расскажу. Не заезжали. А Бучи Ирпеня ты слышал? Нет. Сколько людей э, гражданских там убили? Тоже братские могилы, россияне? Нет, я не слышал. Ну вот, я тебе говорю, ты хотел развозить и решать свои проблемы за лентой под изюмом? Ну, корыстных у меня целей ничего такого не было. Ну, как не было корыстных целей? Понятно, то, что... Ну, как корыстных целей? Заработать деньги – это корыстная цель. Ну, просто если я говорю, то, что в голове у кого-то идти прямо на цель, убивать и так далее, у меня нет. Ну, ну аж вот я, как украинец, как украинский журналист, я, я тебе я, должен я... простить и обнять или как? Я просто не понимаю. Я не говорю, что ну, меня прощать и так далее, но что я просто говорю свою позицию, то, что мне не было корыстности, чтобы кого-то идти убивать и так далее, на этом зарабатывать деньги, нет. У меня этого не было. То, что продовольствие, оно ну, думал, что на этом, да, как бы а, получать зарплату, то же самое, там где-то на этом работать, но... Ну, это потом, как я заехал. Хорошо, когда, ты не думал. Когда что... привезли нас, да, я тогда понял, что это не, не надо, и э, просто надо разорвать, э, разорвать контракт и поехать домой. Хорошо, хорошо, объясни мне, как украинцу, что здесь делает э, российская армия? Как это по телевизору, это, проводилось, это, это как спецоперация. Меня не интересует телевизор, меня интересует твое мнение. Что здесь делают российские войска? Война идет. За что? Я не знаю. За земли, я не знаю, за что, за что Россия воюет с Украиной. Украина, я, ты понимаешь, я, почему я, воюет? А? Ты, ты понимаешь, почему Украина воюет? Она защищает. В каждой войне есть две стороны, да? И каждая за что-то воюет. Объясни мне, как украинцу... Это, все. это политика, я... Не-не-не-не-не-не-не, постой, Леша. Вот это слово, это политика, да? Вот чуть-чуть меня триггерит уже от россиян, да? Ну, объясни да, мне, объясни мне, что здесь делают российские войска. За что умерли более 120 тысяч э, российских солдат? Просто объясни мне. Не знаю, за какой... За... А, как выразиться? За человеческий какой-то дебилизм, если можно это. Дебилы кто? Вот именно это все, вот именно к этому, то, что в политике. Что там творится, я не знаю. Я туда не... Я в ней не силен. Я тебе покажу, что творится. Когда Днепро? Ну, это мы видели по новостям, нам показывали. Что это такое? Это страшно. Это страшно. Это Днепро. Несколько десятков человек погибли. Нет. За что? Не за что. Кто стрелял? И этого я не могу знать, кто стрелял. Ага. Как показывали, хотя Россия. Я говорю, а, то, есть, это... то есть ты, ты подозреваешь, что это и Украина могла сделать, да? Я не говорю, я этого не сказал. Ну, я тебя спрашиваю, кто Все стрелял? может быть, я не знаю, как мы тоже сидели там, а, общались, и я говорю, то, что может ракета как-то, не знаю, сбила, летела сбить эту ракету, я не знаю. Я же не могу знать, что, что примерно, как она вообще произошла. Кто стрелял? Кто запускал ракету? Ну, Россия. Это гражданские умерли. За что они умерли? Я говорю, это страшно, когда умирает... Э, Леша, это страшно. Да, Леша, это Для страшно. Для меня это ненормально. Я же говорю, мне не было ни корыстной, ни корыстной цели найти именно эту твою... А россияне зачем били по гражданским? Это я тоже не могу, что у других в голове у людей я не могу сказать. Это твой народ. Но я не могу, я не могу отвечать именно за того человека, примерно за его действия, что он сделал. Я не знаю, что у него в голове. Кто-то пойдет, не знаю, убьет кого-то, кто-то пойдет, я не знаю, что ты сделает, там украдет и так далее. Россияне воюют, здесь большая группировка. Я знаю, то, что здесь война и так далее, а я же говорю, она никому не нужна. Я не могу узнать, что у них в голове. Она не нужна, но такие, как ты, сюда идут, чтобы заработать. Ну, сейчас больше эти э, мобилизованных уже начинается, а как я слышал, то, что началась мобилизация. Хочешь что-то сказать украинцам? Ну, попросить извинений, то, что я зашел. У меня, э, я когда-то в Москве тоже жил, подрабатывал. Э, приезжали парни с Донецка, с Луганска, не помню еще откуда. Вот нормальные люди, то есть общались, и у меня не было то, что вот именно то, что люди плохие ко мне, у меня отношения нормальные, у меня а, родной брат, но я его не знаю, а, он по отцу, по-моему, да, а у меня с Донецка. Так вот жизнь у меня сложилась, то, что на, я не могу кому-то позвонить, обратиться, там, этот, еще что-то. На, двойная, это плохо, она никому не нужна никому. А то, что это все, это все, не знаю, люди пытаются, это все политики, они пытаются на себе там что-то перенуть, а, а получается умирают совсем другие. Не, не видно в этом люди ни за что. Я в этом ничего не говорю. То есть передо мной сидит стрелок пехота, да, который зашел в Украину своими ногами. Я, ну под, из, я под, понимаю, под ну изюм да, типа, дошел. И, и винит <laughs> Ну, то есть пришел заработать деньги и винит, как ни в чем не бывало, каких-то политиков. Но ну, это странно, Леша. Есть люди просто с корыстной целью, которые им именно идут, да. Леша, ты пошел с корыстной целью заработать денег. Mm А это корыстная цель. Потому что ты не, ты, ты не смог э, ну, как бы закрывать кредиты у себя в стране. Ты пошел с корыстной целью. А это называется корыстная цель. Ну, не воевать, ты... не стрелять и так далее. Я понимаю то, что я тут, но я же говорю, разорвать контракт, ну, мне его не получилось. А так, если бы я его разорвал, то я бы здесь и не находился. Алексей, нам что-то хочешь сказать? Не надо воевать. Она никому не надо. Вот ты говоришь политики, да? Ты кого ты имеешь в виду? Это политики. Э, кто там в Госдуме сидит и так далее. А хочешь им что-то сказать? А что им сказать? У них, что им можно сказать? Не надо э, вообще этого всего. Мрут нормальные э, люди, невинные. Что им можно еще а сказать? А ты не хочешь им сказать, почему у меня такая жопа в стране, что я не могу не закрыть кредиты, ни ничего? Не хочешь их спросить? А что я спрошу? Я не такой высокий человек, чтобы подняться к ним и спросить мне в глаза в глаза задать этот вопрос. И поверьте, мне на него никто не ответит. А у вас вообще, ну вот как, ну, как у народа, у вас есть чувство какого-то достоинства? Вот вообще в россиян есть чувство достоинства какого-то? Есть, ну а смысл то, что я им скажу? Что? Достоинство – это когда можно говорить и что-то изменять. Да, но никогда говорить У один... людей есть чувство достоинства, когда они борются за ну, что-то. Никогда а говорить. а, ум, а человек. вот ты мне говоришь, а ты мне говоришь, Леша, смысл, что я это буду говорить? Никакого достоинства, никакого не в том, то, а смысл в том, то, что мне на него никто не даст ответа и, и, и с моего, то, что я скажу. На это не нужно смотреть. На меня, то, что я скажу. То, что ты боишься, это другой вопрос. <laughs> Конечно, я бо... не то, что боюсь, блин, но приеду домой, мне все равно терять уже нечего. А, в том то, что плане, то, что я приеду домой, что со мной там будет. А так ты боишься. Чего? А я не знаю чего, объясни Посадят, ты Посадят, я этого не боюсь. А чего ты боишься? Я? Мне, в принципе, я же говорю, мне нечего бояться. То, что я в жизни не боялся, я уже потерял давным-давно. Бояться мне здесь вот нечего. И чтобы с корыстной целью, да, есть такие люди, которые с головой этот, я вот так, я вот так пойду, не знаю, там буду убивать и так далее. Мне не, этого не было, там убивать и так далее. А то, что я один человек скажу кому-то там из э, депутатов и так далее, это ничего не изменит мои слова. Это все, знаете, как пойти сходить в туалет и все. Вот и все. А вот когда, если это говорить объединенно, то, возможно, что-то будет. Так объединитесь. Возможно, я не знаю, что там в России сейчас творится, может, там и объединяются. Я не этого не знаю. Ну, то, что я сейчас скажу, что еду, <laughs> от этого ничего это Объединяться в России нужно? Против войны, конечно, она не нужна никому. Еще раз говорю, она не нужна